Tarakea TV. Kwa mnavona, hili ngari la babangu na hili ngari gari la hii ni gari yangu. Na hii unavyoona baskeli yangu, hii ni baskeli yangu mnavyoona. Thank you. naelekewa ni mfuko wangu huyu hapa ndo huyu pia ni dada yangu mi ni mfugaji nafuga njiwa samaki kuku kobe Nasoma darasa la sita, saa sita mpaka saa nane soma saa kumi mpaka saa kumi na moja na hivi. Naomba wazazi wasapoti watoto wao. Mlishe kwa wapenzi watazamaji, wakujue unafanya nini na unaimba mziki wa aina gani? Mimi naimba bongo flava. Kwa majina anaitwa Alvin Mundi ninasoma shule ya Marangu Hills Academy, nina miaka 11 na ndo naingia la sita. Na unaimba mziki wa aina gani? Rumba na bongo Flavor. Rumba, sawa.